Pour aller de Batumi à Tbilisi, il y a deux trains par jour, un le matin et un dans l'après-midi, ainsi qu'un jour sur deux, un train un petit peu après minuit. Mon plan initial était de prendre ce train un peu après minuit, mais comme le bateau arrivait avec 24 heures de retard, je suis arrivé un jour où justement ce train-là ne roulait pas. La gare est un peu à l'extérieur du centre-ville, donc du coup j'ai pris une nuit d'hôtel à proximité de la gare et j'ai pris le train du lendemain matin aux alentours de 8 heures. Tous les horaires de ces trains sont très facilement accessibles sur le site de la Georgian Railway, et on peut acheter les tickets en gare euh, très facilement. Et me voilà le lendemain matin, prêt pour aller vers Tbilisi. Donc je suis arrivé à Tbilisi aux alentours de 13h. Et ensuite j'ai rapidement filé dans une auberge euh, très très cool, mais on y reviendra plus tard. Et juste posé mon sac et on s'est suis vite pressé euh, d'aller visiter les incontournables de la ville. Donc ici, là où je me trouve, la forteresse euh, Narikala. Et ensuite on va aller voir la cathédrale de la Sainte Trinité en traversant la vieille ville. Allez c'est parti très sympa et cosmopolite dans une ancienne euh, usine de textile. Et le lendemain, fini les lieux touristiques et j'ai fait ce que je préfère, c'est-à-dire me promener au détour des petites rues, chercher des brocantes, trouver de la bonne bouffe. Bill ici, on ne peut pas vraiment louper les bains de souffle. Une activité très relaxante avant de repartir sur la D'ailleurs, on y va tout de suite. Ah, et avant que j'oublie, évidemment ça serait pas complet sans un bon entraînement de Jiu-Jitsu. J'en sors et c'était intense. Maintenant, direction le train pour Bakou. Et c'est ici que va partir le train d'ici 30 minutes environ, dans ce bon vieux plat de cartes qui arrive. De ici à Bakou, il y a deux trains par jour, euh, un le matin et un le soir. Évidemment, celui du soir est bien plus pratique parce qu'il permet de passer la nuit dans le train. Les horaires sont accessibles sur le site de la Georgian Highway et c'est très facile de réserver en gare et ça coûte très très peu cher. Ce train m'a coûté à peine plus de 12 euros pour 12 euh, heures de train. Donc je viens d'arriver à Bakou ce matin, à l'entour de 8h, et c'est ici que le voyage devient beaucoup moins prévisible. Là, je me suis rendu à l'endroit où j'ai cru comprendre qu'on vendait des tickets pour prendre les bateaux. C'est un, petit conteneur euh, perdu euh, sur les côtés d'un parc. Et d'une, c'est fermé. Et de deux, il y a un numéro de téléphone qui ne fonctionne pas. Donc du coup, là, maintenant, je vais aller essayer de trouver un endroit où il y a du wifi et essayer de trouver des nouvelles informations. Arrivé à l'auberge, j'ai trouvé un Américain qui cherchait aussi à monter sur ce bateau. Avec l'aide de la réceptionniste, on a appelé le port pour connaître les disponibilités. Et la seule réponse qu'on a eue, c'est qu'il n'y aurait pas de bateau avant 4 jours. Donc en attendant, on cherche ce que Baku peut offrir. plus de 7 jours à Bakou, et je vais pas vous mentir, j'en ai bien profité pour manger. qualité pain, la viande, la qualité de la garniture. Et après en avoir testé plus d'une quinzaine, j'en ai trouvé un qui valait vraiment le coup. Et il se situe quelque part par là. je savais que le bateau entre Bakou et Akto au Kazakhstan allait être la partie la plus compliquée du voyage, mais ça s'est avéré beaucoup beaucoup plus compliqué que prévu. Premièrement, j'avais cru lire qu'il y avait un bureau du port à Bakou, quelque part dans un parc, dans un conteneur, c'était pas très très précis. J'ai bien trouvé le conteneur, mais toujours été vite quand je suis allé, avec un numéro de téléphone qui ne répond jamais. Donc j'ai harcelé plusieurs fois par jour euh, le bureau du port à Alat, une ville à 70 km euh, au sud de Bakou. Et tous les jours, les seules réponses que j'avais, c'était pas de bateau aujourd'hui, rappeler demain, etc. J'ai finalement compris au bout de 5 jours qu'il fallait que je réserve un ticket en ligne et que j'aille au port pour qu'ils prennent mon passeport et que théoriquement, il me donne un ticket et que je serai donc sur la liste du prochain bateau. Comme je disais, Alat, c'est à 70 km euh, au sud de Bakou. Donc pour ce faire, il faut prendre deux bus. C'est relativement facile. Il faut prendre le 125 qu'on peut prendre avec une carte de bus à Bakou. Et ensuite, on monte dans le 195 qui se paye un manat euh, au chauffeur directement qui nous dépose exactement là où Donc au port, je leur montre la confirmation de paiement ils photocopient mon passeport et ils me disent euh, vous pouvez monter dans le prochain bateau. Euh. Pas plus de confirmation que ça, j'ai pas de ticket, j'ai aucune preuve de quoi que ce soit. Juste une confirmation orale que je suis sur le prochain bateau. Donc ça c'est le cinquième jour, le lendemain je rappelle euh, à nouveau, pas de bateau à cause de mauvaises conditions météo. Et le septième jour, aujourd'hui, j'ai enfin la confirmation que demain, il y aura un bateau qui part et que je sois sur le port à 10h. Donc on croise les doigts.